شبع لك هو الحال I like that If you let me in, I'm gonna write that Lo único que quiero hacer es tocarte Si me dejas nena, yo voy a enseñarte I wanna see your lips in the dark light Show me how you do it like right When our bodies go round round You're the better chick I found, found si sabe a mí el ¿quién soy yo para rechazarla? Amarla, besarla, tocarla Me vuelve loco solo verla como anda Pero me pone más cuando está de espaldas la luz nos alumbra, me arrebata y se desmadra Son sus bragas en mi cama, el cabecero que nos llama Hagámoslo hoy, deja pensar para mañana It's time for sex, not for the drama I'm home alone, so you can come I'm gonna touch your body like the one had on the bone Pull your booty on, so you let me know What I gotta do if I wanna you to show I'm home alone, so you can come I'm gonna touch your body like the in my bed Yo solo pensando en sexys, me play for the weekend Ellas gritan otra vez Yo la pongo face down, ella pone el asa ves el cuarto round y estamos solos en casa Házmelo otra vez, ella me lo pide game Quiere otra partida pero jugando a mi game Verla como anda, tacones y tanga Pasando calor debajo de aquella manta Pensando en ayer, vi booty yo le quito yo si sigue sabiendo a miel Oh girl, 24-7 on my mind Me estoy volviendo loco pero sé bien lo que hay Bounce on my dick es lo único que busca Sabe lo que hago y yo sé lo que le gusta Moviendo su culo al ritmo de DJ Mustard. La banda sonora is the original soundtrack I'm I would do it.